أحترس من الحواف فلست متأكدة من قدرتي على الإمساك بكم في حال سقوطكم لكنني سأحاول ذلك بالطبع Woman and Reina, please go A. Eh, me and Reis will hold B side. away, Reina. Me and Reyes will... Reina, go away, go away, go away. Go away, Reina, bro. Bro, go away. Reina, bro, you are fucking idiot. آخر لاعب باق تبقى عدو واحد دوري لا توجد شحنات Reina, bro, go, hey. Me, me, Raze and uh, Jet are pre-made. We can hold Reina, it. Reina, go, hey, hey, hey, hey. Thank you, Reina. عدو واحد سقطت ال spike في الوسط رصدت ال spike في الوسط لا أموت بهذه السهولة هل ظنوا حقا أننا لن نقاتل عدو واحد أعيد التلقيم دفيوز دفيوز رينا دفيوز ظلال متحركة دوري درعت لسبايك سأراها حتما رينا جوه ايه برو Fire! Fire! On the right here, on the right here. آخر لاعب باق سوف تتناثر أشلاءهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية Oh, go away, go away, No, you go away. Why you don't go, Zed? Let me see. Nice, idiot. На пушь, не You don't uh, protect me and you're dead. زرعت Okay, السبايك nice. انفجري Shut the fuck up you fucking retard. Do something. Yes, That's yes, it. yes, kiddo. Yes, kid. Speak English, إصابة بالرأس يا بنتي. animal. Is that good? آخر لاعب باق I'm not from Polish. I don't care bro. Shut the fuck up. I'm gonna mute you. Okay, You're- suck my dick. Suck my dick. Bro, do something and then say something. Suck my dick. Yes, yes. You're fucking degenerate. Yes, do you like my dick? Yes, I know. Hoćeš But be šutat, jebem ti quiet. Be dan. quiet. Yes, come on. I know you like my dick. Okay, it's okay. هل بحوزة أي منكم بعض الجبائر؟ ربما كسر إصبعي Suck my dirty dick. Wash him once in a month. Suck my dick. I can. Yes, you can. You like my dick. Yes, I know. Spike B. أين سيذهبون هذه المرة؟ هم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة شحن Spike BA. Spike Help. عدو واحد سلاح هنا عيب لي لا ينتهي في بي آخر لاعب باقي تبقى عدو واحد Go! One we go. Doriatle Spike. You need to... Shh. Nice, Serena, nice, Serena. يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة اوكي برداي سكو دايما اشتاكو كتيرة اوكي يارا انا شو غامض انا كراش Estoy عيدت الشحنات آخر جولة قبل التبديل استخدموا كل ما تملكون سنخسر المال على أي حال ريز say that he fuck you Cypher, why why you, you are so flamer? Okay, send me your Instagram talk to me Instagram, okay? Bro, it's shut the fuck up. I don't want your okay, Instagram. You're okay. fucking retard. Okay, call me with video. Stop saying anything, okay? They want to suck dick. Bro, you are 10 years old kid and you flame me. Shut up. Hey, what the fuck? You don't have family, bro. You don't have friends, no life. But I hear? you're my son. Yes. Yes, of course, yes. It's okay. Nice dream. It's dream, bro. Wake up, wake up. It's not dream. Shut the fuck up, and dream. You fucking got آخر لاعب باق تبديل الجبهات ولكن كما تعلمون من الأمام subscribe and vote. ألا يمكن حتى تذكر لسبايك؟ عدو واحد أعيد أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها سأعثر عليكم أعيد التلقيم سلب البصر امهلوني لحظة أريد أن أعد أجهزتي سبايك في اي اصابته بالراس السبايك بحوزتي احدهم في اي Not this لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتي Welcome. تبقت ثلاثون ثانية دفن الطميم اقتلوا الجميع اهدأوا انتظروا هنا تبقت ثلاثون ثانية ذاهب لن يموت حلفائي سلب البصر تبقت عشر ثوان آخر لاعب باق انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة ليس هناك لاعب باق لنتسابق إلى مواقع ال spike. ال spike هنا وصلت لسبايك في اي آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية تصرفت كأنني الأفضل فهذا لأنني كذلك بالفعل يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة تبقت ثلاثون ثانية واحد رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه هنا انتهى المزاح سأقضي عليك سقطت ال spike. رصد عدو في الوسط لا تنهض ظلال متحركة ال spike بحوزتي تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان نقطة الفوز فلننهي هذا 积木。